Vamos a mais um tutorial da Godot. Faz um pouco de tempo que eu não passo nenhum tutorial dela, pois estava aprimorando meus conhecimentos na parte 3D dela. Inclusive hoje nós vamos falar justamente dessa parte mais legal do 3D. Vamos exportar um personagem do Blender para dentro da Godot. Vamos usar a versão mais atual do Blender, no momento é a 2.71, que é essa daqui. Já tenho o um modelo aqui em andamento, já com algumas animações precariamente feitas. O rig dela está em processo de produção, não está 100% aquela belezura, mas dá para o gasto. É um dos motivos da gente usar essas engines assim, porque elas são bem práticas, né? Eu vou poder fazer modificações nele, e depois exportar com facilidade para dentro da Godot. Inicialmente a Godot não leu o arquivo nativo do Blender, né? Então nós temos que exportar para um segundo formato para que a Godot leia. No caso ela usa o formato Colada. O exporter do Colada do Blender é muito precário, então o pessoal do Khan Studio desenvolveu um plugin para o Blender mais eficiente. Vocês podem fazer o download desse plugin nesse endereço que eu vou deixar nos links. Este arquivo aqui. vai salvá-lo, ele é curtinho, deve ter uns 48k. Vocês vão vir no Blender, vir File, User Preferences. Vão vir aqui na aba Addons. Install from File nós vamos apontar a pasta que está o nosso arquivo zip. Opa. Já pode apontar direto o arquivo zip mesmo. E clicar em Start com File. No pesquisa aqui vamos em KH de Cronos, né? Que é Cronos colada format. Habilitar ele clicando aqui. Pronto, está habilitado. Não vou entrar em detalhes de como fazer animação para o Blender, porque há alguns tutoriais já abordando esse assunto na internet. Basta que vocês estejam com o seu modelinho em mãos, assim, totalmente ligado, e com as suas animações nas Actions, todo com os nomes correspondentes certinho. Vamos em File, Export, aquele plugin já está aqui ó, aparecendo na lista, é só clicar em exportar vamos apontar a pasta que nós vamos salvar o arquivo. Vou salvar ele aqui. Ó. A extensão geralmente é .dae, a extensão do arquivo colada. Eu vou salvar ele na mesma pasta que eu vou usar depois para importar dentro da Godot. Após eu gerar o arquivo final, eu arranco os .dae de dentro do, da Godot para não consumirem espaço desnecessário. Como estou exportando o personagem, eu não vou precisar da maioria dos itens que temos aqui nessa listinha aqui embaixo. Os empties, as câmeras, a lâmpada, nem curvas, eu vou usar apenas o armature, que é o esqueleto, e o mesh. Aperte shift e selecione. Aqui ó, temos uma lista aqui embaixo também a modifiers, vocês podem desabilitar esse item. Eu não costumo usar esses modifiers no, na malha de personagens e também andei tendo umas experiências desagradáveis ao usar eles na hora de exportar elementos, então é, é bom deixar desabilitado. Copy Images para vocês pegarem todas as imagens de texturas e jogarem já na pasta que vai estar esse arquivo .dae. Vocês vão também habilitar Export Animation e ao Actions, que são aqueles itens de ações da animação. Vocês podem excluir os bônus de controle para deixar minha, mais limpo o arquivo final, mas eu vou deixar ele aqui para não termos referências vazias. Só clicar em Export Day e esperar um pouquinho, que o arquivo é um pouco pesado. Pronto, está exportado. Agora Vamos para dentro da Godot. Abrimos o projeto padrão. Vamos ir na, na, no menu Import, 3D Scan e vou selecionar a pasta que está salva aquele arquivo DI e você só também é uma pasta de destino, no caso vai ser a mesma, como havia citado antes. Pasta shares aqui. Choose. Não preciso mudar mais nada aqui. Import and open. Ele demora um pouquinho também. Que o colada ele é um arquivo XML gigantesco com informações 3D. Observe que o modelo veio e veio um monte de quadradinhos, é como a Godot representa os bones. Vocês também podem notar que as normais exportadas à textura são meio esquisitas, né? Mas a Godot ainda tem uns recursos para corrigir isso. Essa normal da roupa ficou meio estranha. Está aqui no segmento. O que é mais importante aqui por um motivo que nós usamos aquele exportador do pessoal da, da Godot é a animação. Observe a animação correr aqui. E a animação parada. Agora vamos fazer alguns pequenos ajustes. No caso da animação, a animação parada, ela tem que ficar em loop, vamos ativar o loop dela. E vamos habilitar esse botão para que ela inicie direto no, a partir do início da cena. Na animação correr é a mesma coisa, ela vai ficar em loop, eu não preciso inicializar direto. Vamos selecionar de novo a parada, vou deixar de full aqui. Está definida a edição. Quanto às texturas, vocês também podem alterar elas com os materiais do, da Godot. Na aba de propriedades, você pode sobrescrever o material do Blender. Você pode usar um material existente do próprio Godot. Vou pegar aqui um, um Material já dele. Vou editar posso definir várias coisas nele aqui. Para cor difusa. Alguns parâmetros, eu posso inserir texturas. Inclusive corrigir todo aquele problema que vocês viram ali. Eu posso inserir o normal map por aqui. Shirts. Aqui ó, corpo NM, que é o normal map do corpo. o que ele aparece aqui, ó. Vamos chegar um pouquinho essa cor aqui, né? Ficou meio feia, né? Olha o no mapa aparecendo aqui. Vocês podem subscrever todos os materiais importados do Blender. Como acontece que eu já tenho um sistema de shaders pronto dele, que eu estou aprimorando, eu vou inserir esse sistema de chase para vocês verem aqui. Opa, desculpe. Vou dar em load aqui, que eu já tenho eles aqui dentro. Corpo de material. O meu já está setado com todas as texturas. A textura normal eu via tudo. Aqui é o pé. pegar meu cabelo. Todas as partes dele tem um material específico. Ele não fica, não se comporta muito bem você usar os múltiplos materiais numa só malha, então a gente tem que exportar ela em pedaços separados, como eu fiz aqui, né? O corpo e o sapato separado, a roupa separado, o cabelo separado e nosso modelo já está aqui preparado para ser jogado em cena. Salvo. Vou para a cena inicial de novo, vocês verem ele. E vamos playar, né? Ah, desculpe. Vocês devem seguir um modelo de código que está dentro dos demos da Godot, né? O Plataformer. Isso aqui vai usar o mesmo sistema para executar a animação. Eu gravo ela numa variável global dentro do script do, do personagem, a parada, né? Aí na hora que eu clico nas setinhas direcionais para frente e para trás, eu troco a animação usando uma segunda variável que eu defino aqui, ó, o nome de... Primeiramente eu defino essa variável... Deixa eu ver ela vai ter o mesmo conteúdo da animação global, né? Aí no script, se eu clico numa uma tecla para andar para frente ou correr, eu troco a animação, estou trocando o nome nessa variável temporária. Por fim eu chego no finzinho do script. Se essa variável temporária for diferente da variável global, eu troco a global pelo conteúdo da contemporária. E dou play na animação com o nome respectivo que está dentro dessa variável. Assim ele consegue playar a animação de forma adequada. E vamos ver ela em andamento. Isso é ela parada, né? A parada vai ter mais frames. E aqui é ela correndo. O cabelo também não está rigado, mas eu pretendo ajustá-la certinho depois. Preciso mais algumas animações, pulando, correndo, esquivando, atacando. Aí o bicho vai ficar realmente bonito. Bom, espero já ter ajudado vocês. E até o próximo.